<laughs> 次反復横跳び30秒はい走れ1 0 0メートル走次重量上げ次ぶん投垂直 <laughs> <laughs> 帰ろう。